गूगल तो दोस्तों हमें लगता है कि गूगल सिर्फ सर्च करने के लिए है गूगल बस एक सर्च इंजन है तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ही गलत हैं बिकॉज दोस्तों गूगल में हमें कुछ ऐसे हिडन फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं जिसे जान के दोस्तों हम लोग बिल्कुल सही दंग हो जाएंगे सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही पाँच गूगल के हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि दोस्तों जो कि बिल्कुल ही अमेजिंग है तो चले करते वीडियो को फटाक से start without wasting eight second दोस्तों आप लोग को जब भी कभी मूवी देखने का मन करता है तो आप क्या करते हो गूगल पे जाते हो एंड उस मूवी का नाम सर्च बार में लिखते हो एंड उस मूवी को सर्च करते हो बट दोस्तों वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है आप जब भी सर्च करते हो तो मूवी तो आ जाती है बहुत से मूवी के वहाँ पे वेबसाइट निकल के आती है बट दोस्तों आप जब भी उस वेबसाइट पर इंटर करते हो तो वहाँ पर हमें कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलता ना ही डाउनलोड करने को मिलता बस वो वेबसाइट वाले हमें इधर से उधर रिडायरेक्ट करते रहते हैं सो so, दोस्तों अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बस दोस्तों आप वन क्लिक में आप उस मूवी को डाउनलोड कर सकते हो वो भी गूगल से तो so, दोस्तों अब आप पूछोगे वो कैसे तो उसके लिए सिंपली से आप आपको करना है अपना गूगल क्रोम को ओपन और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद वहाँ सर्च बार में आपको सर्च करना है जो भी मूवी आप देखना चाहते हो उसका नाम लिख के उसके बाद लास्ट में लिख देना है गूगल ड्राइव तो गूगल ड्राइव पे अगर ये मूवी होगा कोई सा भी कोई भी अपलोड किया होगा अगर ये मूवी जो भी मूवी आप सर्च कर रहे हो अगर गूगल पे पूरे गूगल में कहीं पे भी वो मूवी है तो आपके सामने वो मूवी निकल के आ जाएगी जस्ट एक क्लिक में एंड आप उसे इंजॉय कर सकते अब नेक्स्ट तो दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि किसी का फोटो रहता है हमारे पास एंड हमें वो नहीं पता रहता कि वो किसका फोटो है एंड उसका क्या नाम है क्या कुछ उसका डिटेल्स कुछ हमें नहीं मालूम रहता बट हमें वो जाना रहता है तो वो हम कैसे कर सकते हैं तो वो बहुत ही आसानी से आप गूगल की मदद से कर सकते हो तो वो कैसे तो दोस्तों आप उसके लिए सिंपली से अपने गूगल को ओपन करोगे गूगल को ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको एक पिक्चर का आइकॉन दिखाई देगा बस उसे कर लेना है सेलेक्ट उसे सेलेक्ट करने के बाद अपने गैलरी में जहाँ कहीं भी वो फोटो है तो उसे कर लो सेलेक्ट सेलेक्ट करने के बाद अगर गूगल पे उसके पास इंफॉर्मेशन होगा उस फोटो के रिगार्डिंग गूगल के पास कोई सा इंफॉर्मेशन रहेगा तो वो आपके सामने सर्च बार में आपका सारा जो हिस्ट्री है उस पिक्चर के बारे में जो भी डिटेल्स है वो आपके सामने खुल के आ जाएंगे दोस्तों आपको क्या ये पता है कि आपका गूगल असिस्टेंट आपका आर्टिकल पढ़ सकती है एंड पढ़ के आपको सुना सकती है तो अब आप बोलोगे ये कैसे तो उसके लिए सिंपली से आपको क्या करना है अपना जो सा भी आर्टिकल है उसे कर लेना है ओपन ओपन करने के बाद बस आपको बोलना है कि please read the article Narendra Modi Narendra Modi Modi is an Indian politician and अब नेक्स्ट तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना गूगल डायलर ओपन करो ओपन करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करो सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले एक दिखेगा फ्लिप टू साइलेंस उसे कर लो इनेबल तो अब आप पूछोगे इससे क्या होता है तो इससे सिंपली आप जब भी अपना फ़ोन चलाते रहोगे तो अचानक अगर उस समय कॉल आई तो आप बस सिंपली से आप अपने फ़ोन को अगर नीचे रख दोगे तो ऑटोमेटिक वो साइलेंट हो जाएगी तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो हाइडन फीचर्स है गूगल का वो आपको कैसा लगा एंड नेक्स्ट तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप एक बात बताओ आप लोगों ने तो विंडो टेन चलाया होगा विंडो एलेवन चलाया क्या आप लोगों ने विंडो नाइन्टी को एक्सपीरियंस किया है क्या आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली से दोस्तों आपको करना है गूगल को ओपन गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है विंडो 93 तो विंडो 93 लिखने के बाद यहाँ पे जो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट खुल के आई है उसे करना है सिंपली क्लिक तो उससे पहले आपके मन में ही होगा ये तो विंडो आपके लैपटॉप में चलेगी तो ऐसी कुछ नहीं है आप अपने फ़ोन में भी इसे रन कर सकते हो सिंपली से आप करो क्लिक एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसे कर दो आप इंटर एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने कुछ ऐसा आपके सामने विंडो 93 का इंटरफेस खुल के आ चुका है एंड आप इसे इजीली से चला सकते हो सो so, दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर देना बिकॉज दोस्तों आपके एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड दोस्तों एक बात और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी एंड कुछ भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो सो so दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम